यू वेलकम गाइड कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू नदी गेम प्ले वीडियो तो गाइड आज जो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर चलो हमें गन मिल गई अरे भाई इधर कोई दिख नहीं रहा है कौन है इसको नहीं चाहिए मेरे को उनको नहीं चाहिए हमारे पास एक के पोजिशन होता है मतलब बात पड़ेगी वो मेरे को किसने मारा बंदा है उधर वो यहाँ पर बहुत सारा लाइन है यार एम पी फोर्टी में मुझे एम फोर वन बंदा कहाँ गया वो ही कह रहा हूँ वो बंदा गया तो गया कहाँ पे दोस्त तू आगे आगे निकल मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ कहाँ पे है तू कहाँ पे है लंडन तीन किल ले लिए मैंने तो सेकेंड इधर कुछ ना कुछ तो होगा भाई इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर है वो और बंदे है ही नहीं इधर कोई और हमें जोन के जोन आ रहा जोन से भगना होगा जोन से बचकर हमें वापस यहाँ पे कोई और होता तो जोन के आसपास को तो दिखाई इसको दिख गया डाउन कर दिया लगभग हाँ ये रहा और हाँ, यार भाग भाग भाग भाग लिया उसने ले लिया कि अरे यार अरे यार वाह भाई वाह तूने अब अब बुढ़ा उसको अरे यार वो तो वो तो सिक्सटी का डैमेज बस सिक्सटी एट हाँ हो गया हाँ भैया यार वाह भाई यार थैंक यू भाई ठीक है भैया तुमने तो आज के दिन इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को पसंद लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर कीजिएगा भूलना मत थैंक यू